Tous les frères en Christ ne sont pas des amis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tous les frères en Christ ne sont pas des amis. Dans le domaine de l'amour, j'aime tout le monde. Mais là, dans le domaine de l'amitié, il y a des conditions. Tu dois m'aimer en tout temps. Et dans le malheur, tu dois être plus qu'un frère. C'est ça, Edwan. tu ne konetra jame te zami si le malan te pa ankor aten Voye le zami de Job C'était ses amis, c'était l'homme le plus riche du monde L'homme le plus sage, l'homme le plus intègre Tout allait bien Quand il a eu des problèmes Eu y sont venu pour lui dire Tu as péché, tu as fait, tu as fait, tu as fait Alors qu'il avait Dieu Mais ses amis étaient spirituels Mais ils n'étaient pas ses amis Il pouvait être l'ami que de l'homme seulement Qui a une bonne réputation Mais quand il a une mauvaise réputation Comme s'il était frappé par Dieu Alors qu'il n'était pas frappé par Dieu Il avait atteint un haut niveau De sorte que Dieu et Satan étaient en guerre dans sa vie